¡Juegos y colores! de papi o mami. Música no olviden suscribirse a nuestro canal. to my Diamantina. Y no olvides de ayudarte de papi o mami. once was all in good fun. Pop goes the weasel. A penny for a of a tuppence for a needle. That's the way the money goes. Pop goes the weasel.